E, croeso pawb i cytundeb rhwng rhiant a darparw. So fe enw i yw menawod. So fi'n mynd i dangos fy slides a mynd â chi trwy'r taith hyn. So gadewch chi fi clatio bant ar nodau ac amcanion. So ein nod yw cyflwyno'r gwasanaeth digidol i chi a helpu ddeall taith y cytundeb rhwng y rhiant a darparwr. Bydd y sesiwn hon yn mynd trwy'r camau y mae'r rhiant yn ei dilyn i sefydlu'r cytundeb a hefyd y camau rydych chi eu cymryd i rheoli'r cytundebau hynny. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth ategol, ffindiwch chi hwnna ar-lein. So, y cynnwys am heno yw mewn gofnodi i Bordd Llywodraeth um, byddwch chi'n siŵr fod yn deall sut i'n neud yna fel darparwyr, mae rhieni yn neud gwmwys yr un peth. Byddai'n mynd â chi trwy ddo'r proses mae rhieni yn neud i gofyn am oriau gofal plant. Wedyn ni proses i chi wneud fel lleoliad i rheoli'r cytundeb yna. Dangos beth fydd yr awdurdod lleol yn gweld Byddai'n yr arweiniad hyn cam wrth gam, a ar y diwedd byddai'n rhoi bach o cymorth a chefnogaeth i chi. A fel mae Sarita wedi sôn ar gyfer holi ac ateb, mae croeso i chi holi cwestiynau um, trwy'r panel na sydd ti flan chi ar y llaw dde, rwy'n meddwl mae e. Next screens. So, i dechrau, uh, gadewch fi gosod yr olygfa ble ni a sefyllfa. So sefyllfa yw ar hyn o bryd, fydd y rhiant, mae'r rhiant wedi bod yn llwyddiannus i cael y cais cymhwyster ei gymaradwyo. Hefyd, fel darparwyr, rydych chi wedi cyfrestru eich lleoliad ar y system digidol hyn. Rwy'n gobeithio. Felly, gallu'r rhiant dewis y lleoliad o'r rhestr a ddaw lan wrth iddyn nhw mynd trwy'r camau i gofyn am oriau gofal plant, hynny yw i creu'r cytundeb. So, um, fe welwch chi'r llun bach mewn fan hyn, dyma chi, y rhiant ar un ochr a'r darparwr ar y llall yn cytuno ar trefniadau i gael y cynnig. So, y rhiant I gael yr oriau, mae ganddyn nhw'r hawl i'w gael gan y cynnig gofal plant. A chi, fel darparwyr, hefyd yn hapus iawn um, yn cael y cyllid am yr oriau sy'n cael eu hawlio o'r cynnig gofal plant. A fi eisiau jyst egluro tyma bach ar gyfer um, yr allwedd. So, fy nyn, um, Fe welwch chi ble mae'r cais cymwyster rhiant cymardwyo bocs na. Mae'r cefndir yn wen. So wrth i fi mynd trwy'r camau, um, bob tro chi'n gweld y sgrin sydd ar cefndir wen, mae'n golygu cam y rhiant yw e. A da'r cefndir glas, camau mae chi fel darparwyr yn, yn, eisiau, fydd eisiau cymryd i a blycus i hwnna bach rhy gynta wedyn. So fel fo'n i'n sôn, um, y rhiant fydd yr un sydd yn sefydlu'r cytundeb ac er mwyn mynd trwy'r camau yn llwyddiannus i sefydlu'r cytundeb i hunan, fe fydd rhaid iddynt wedi cael y sgwrs gyda chi a'r awdurdod lleol, wrth gwrs, ar gyfer pethau fel um, pa plentyn byddwn nhw eisiau cael yr oriau gofal plant, uh, pa addysg gynnar maen nhw eisiau cael, pa oriau yn ystod y tymor neu'r gwyliau neu'r ddau sydd angen ar eu plentyn ym mha leoliad neu lleoliadau. Achos allwn nhw cael cytundeb um, mewn mwy nag un leoliad, lan hi doi leoliad. Felly fyddwch chi fel darparwyr hefyd yn disgwyl gweld y cytundeb ar eich sgrin lleoliad pan mae'r rhiant wedi cyflwyno'r cytundeb i chi adolyg, adolygu a gobeithio derbyn. So felly, bydd y rhiant, yr awdurdod lleol a'r chi hunan, y lleoliad, gallu gweld y cytundebau a mae gan pob un ohonoch chi rolau penodol ei hun. So dyna chi'n cael y sgwrs a cael gyd o'r wybodaeth da'r rhiant reit ar y dechrau. So, y rhiant sydd yn sefydlu'r cytundeb. Y rhiant fydd yn ar y sgrin dewis yr opsiwn i gofyn am oriau cynnig gofal plant. Ond mae eisiau ni jyst yn deall na dim system archeb yw hwn o gwbl. Dyna beth ni'n um, neud siŵr mae'r rhiant yn deall. Dim system archeb yw hwn, dim fel booking system yw e. Y pwrpas o'r cytundeb yw wneud siŵr mae rhiant a'r plentyn wrth gwrs yn gallu cael gafel yn yr oriau gofal plant trwyddo chi. Mae'r awdurdod lleol wedi gadarnhau fod y rhiant neu'r gwarcheidwad yn gwmws am y cynnig cyn iddynt dod i'r cam yma. Fel o'n i'n sôn, rydych chi fel darparwyr wedi cael y sgwrs all-lein a chi wedi cytuno yn barod yr oriau cynnig gofal plant mae'r rhiant eisiau. So, Dylech chi fod yn gwybod beth i disgwyl oddi wrth y rhiant hefyd a pa beth yw enw'r plentyn sy eisiau'r oriau yna gyda chi yn eich lleoliad. So gadewch chi fi mynd trwy'r um, camau dangos i beth mae'r rhaid i'r rhiant wneud i sefydlu'r cytundeb hyn. A dwi'n gobeithio wrth gweld y camau mae rhaid i nhw mynd trwyddo, bydd yn helpu chi deall pam mae pethau'n digwydd ar eich sgrins chi hefyd. So dyna pam ni'n dangos i chi taith y rhiant i sefydlu'r cytundeb. So gwmws fel chi fel darparwyr, a mae, fe fydd y rhiant hefyd yn mewn gofnodi i'r trwy'r porth y Llywodraeth i cyrraedd at y system. So byddai nhw'n rhoi'r dynodydd defnyddwyr yr ID mewn a'r cyfrinau'r hefyd a wedyn mewn gofnodi. Y gymwys fel chi, bydd y cod cyrchu, bydd y sgrin hyn yn dod lan i gofyn am eich cod cyrchu a gymwys yr un pethau chi hefyd bydd eisiau chi rhoi'r chwech digit i mewn yn y blwch na cod carchu fan hyn. Um, a byddai'n meddwl byddwch chi'n cael hwnna trwy eich ffôn symudol. Dyna ffordd mae'r rhan ar y darparwyr yn hoffi cael gafel o'r cod carchu. So mae hwnna i dod mewn, mewn gofnodi i mewn y porth y Llywodraeth. A jyst nodyn bach fyna fel darparwyr um, a rhiant hefyd, os chi'n gwybod byddwch chi'n mynd i defnyddio'r system am wythnos, mae hawl 'da chi tigo'r bocs yr ail bocs 'na fyna, fy nyn, hyn, fi'n pwynt pwyntio fe mas i cofiwch chi am saith diwrnod os ydych chi eisiau. A wedyn byddwn clicio'r bwton yn eich blaen a mynd mlaen. A so fan hyn nawr fi wedi cyrraedd y cam gyntaf um, bydd y rhieni a gwarcheidwad yn dod ato i dechrau i gofyn am oriau cynnig gofal plant. So, a fe welwch chi mae'r sgrin yn wen, mae'r cefndir yn wen, so camer rhiant yw hwn. So, cam gyntaf fydd iddyn nhw clico'r gofyn am oriau cynnig gofal plant. A wedyn byddwn nhw'n cyrraedd at y sgrin yma ar gyfer y cynnig. So mae'r sgrin hyn yn gadarnhau i'r rhiant beth yw'r cynnig. Bydd yn egluro fod doi elfen o'r cynnig ar gael. Hynny yw, hynny yw um, yr oriau hyd at 30 awr o oriau o addysg gynnar a gofal plant wedi ariannu bob wythnos. So yn y system ei hunan, mae wedi cael ei bwydo mewn gan y nifer oriau addysg gynnar mae'ch awdurdod lleol yn cynnig, achos gall yr oriau amrywio rhwng awdurdodau lleol fel chi'n siŵr fod yn, yn gwybod. Um, ar y sgrin hyn hefyd, mae fe, dim ond, mae fe'n hefyd yn gadarnhau os gosau chi fan hyn, mae'r cynnig ar gael am 48 wythnos y flwyddyn. A felly bydd angen i'r rhiant ariannu'r pedwar wythnos sy'n weddill o'r flwyddyn eich hun gan nad yw rhain yn cael eu hariannu. So mae eto, jyst i rhoi gwybod, mae'n gadarnhau i'r rhiant wrth nhw'n mynd mlaen yn union beth mae'r cynnig gofal plant yn rhoi yn cynnig. So, nesaf, bydd y sgrin yn gofyn pa blentyn odyn nhw eisiau rhoi y creu y cytundeb amdano. So mae'r enwau yma, Delis Jones a Hugh Jones, uh, wedi dod allan o system y rhiant. So pan ath y rhiant trwy'r cais cymhwysedd um, i hunan, fe oedd eisiau iddyn nhw mewn um, enwau'r plant a dyddiad i y plant, y plant hefyd. So, pa blentyn sydd eisiau cael y cytundeb, so bydd eisiau dewis delith neu hiw gynta a mynd trwy'r camau gyda un o'r plentyn ar y tro. Cyn i chi ddechrau, bydd y rhiant yn cadarnhau eich bod wedi trafod bod nhw wedi trafod y gofal plant gyda chi fel darparwyr. So felly mae rhiant yn gwybod pa leoliad, um, pa addysg gynnar sydd eisiau arnyn nhw, yr oriau maen nhw eisiau gofyn amdano cyn hyd yn oed dod ar y system digidol. A byddwn nhw'n clicio'r bocs fan hyn, y blwch fan hyn, i gweud ydw, rydw i wedi cytuno ar oriau'r cynnig gyda'm lleoliad. Nesaf bydd yn gofyn o badyddiad. So eto, mae'r system yn gwybod pa ddyddiadau mae'r plentyn yn gymwys i ddechrau'r cynnig. Wrth data cyfeirio sydd wedi cael ei bwyso mewn i'r system yn barod, ar gyfer yr ysgolion neu lleoliadau sydd yn cynnig addysg gynnar, fydd enwyr lleoliadau sydd wedi gofrestru ar y system mewn, so dyna pam mae'n bwysig i chi wedi cyfrestru, os chi heb wneud yn barod, i cyfrestru eich lleoliad er mwyn eich enw chi dod lan ar y rhestr i'r rhiant dewis wrtho. Ond ar gyfer pa ddyddiad, bydd eisiau i'r rhiant dewis yr wythnos i dechrau'r cais. A fe welwn nhw o fel hon na, fel hyn, bydd wyth wythnos yn dod, bydd yn rolo rownd i dangos wyth wythnos ar y tro ar y sgrin a dechrau bob dydd llun. Felly os fyddech eisiau um, y plentyn i dechrau hanner ffordd trwy'r wythnos, er enghraifft heddi nawr dydd iau, um, a bydden nhw eisiau bydd eisiau nhw dewis o hwn, uh, y degfed, degfed o mis Hydref, er mwyn iddyn nhw cael, cael gafel o'r o'r cyllid am yr wythnos cyfan yna. Sorry, jwmpodd y sgrin fyna. OK, so byddwn yn clico ar yr wythnos i dechrau'r um, cyllid, y cais. A wedyn, yn syth wedyn, bydd eisiau nhw gosod dyddiad gorffen eich cytundeb. So eto, mae'r system ei hunan wedi cyfrifo'r dyddiad yma a fel mae'n gweud, yma ar sail amgylchiadau a chymwystra eich plentyn. Ond allwch newid y dyddiad gorffen nawr neu unrhyw bryd. Ond y cwestiwn sydd fy nyn yw, hoffech chi i'r cytundeb gyda'r lleoliad yma rhedeg tan y dyddiad hwn, sef um, flwyddyn nesaf, mis awst flwyddyn nesaf. So, rhan fwy ar amser byddai'n meddwl fydd y rhieni um, eisiau cael y cynnig tan yr am, gyd yr amser maen nhw'n gymwys am, so byddai nhw'n dewis y drw. Ond mae'r system yn eithaf hyblyg i rhieni sydd efallai'n gweithio wahanol oriau'r wythnos fel shift workers neu rhannu oriau da partner. So mae'n bosib cael lan hyd at eich hafswm o pedwar cyntundeb dros doi wahanol leoliad yn ystod y tymor, yn ystod y gwyliau, yn erddau. So er o'n i'n sôn, byddai'n meddwl bydd y mwyafrif o rhieni eistedd cyllid i gorffen tan y dyddiau diwethaf. Ond mae'r system yn hyblyg iawn a gadael felly os bydd rhai rhieni uh, yn gweithio fel shift workers, bydden nhw eisiau newid y dyddiad diwetha i falle bob, bob wythnos, bob ar ail wythnos efallai. Neu falle bydden nhw eisiau um, y cytundeb i gorffen tan diwedd y flwyddyn mewn un lleoliad a cael yr oriau arall mewn lleoliad wahanol i dechrau'n flwyddyn nesaf. So mae fe yn eitha posib i wneud hyn 'da'r system systemau. Os byddwn nhw eisiau wneud 'na, byddwn nhw yn dewis nac ydw, a jyst i dangos i chi'r sgrin a fydd dod, dod lan, os byddwn nhw yn gweud na, uh, bydd eisiau nhw rhoi'r dyddiad gorffen i mewn, dyddiad gorffen am y cytundeb i mewn. Um, ond, um, am, am yr enghraifft sydd dy fi fyne, ni jyst i cario ymlaen trwy'r camau, byddai'n gweud ie. Um, yeah. Nawr bydd yr addysg gynnar, gynnar yn dod lan, so fyne bydd yn jyst gofyn, odyn nhw wedi cael y cad cadarnhad o'r lleoliad addysg gynnar da'r awdurdod addysg. So mae pob awdurdod lleol yn cynnig o leiaf 10 awr bob wythnos o addysg gynhar. Naillai yn yr ysgol leol, fel mae fe'n gweud ar y sgrin, uh, neu mewn lleoliad fel cylch chwarae, fraddydd neu gylch meithrin. So os ydyn am ar y cyfle sy'n ar gael i bob plentyn, fydd y 10 awr, os y 10 awr fydd e, bydd y deg awr yn cael ei dynnu allan o'r 30 sydd yn y cynnig. Felly bydd yr 20 awr um, y bydd y mwyaf allwn nhw cael yn ystod y tymor. Ond cofiwch, dim ond y lleoliadau sydd wedi eu cyfrestru ar y system gall darparu'r cynnig gofal plant. A falle bydd y rhiant ddim eisiau cymryd y manteistio lan ar yr addysg gynnar, so mae'r opsiwn dyn nhw i dewis hynny hefyd. A gallwn nhw newid nhw me meddwl nes ymlaen a ychwanegu eich y dewis nhw ar gyfer addysg gynnar. So fan hyn, os bydden nhw eisiau yr addysg gynnar, bydden nhw'n dod mewn i sgrin yma rhoi enw'r lleoliad ar gyfer yr addysg gynnar. So os ydych yn lleoliad sydd yn cynnig addysg gynnar, fyddwch chi ar y restr yma. So fi wedi rhoi enghraifft o nant i ffeindio ysgol nant caredig, neu os bydden nhw jyst yn rhoi ysgol, bydd llwyth o enwau yn dod lan fel byddwch chi'n gwybod. So mi eisiau gwneud siŵr maen nhw yn gwybod yn union enw'r lleoliad maen nhw eisiau cael yr addysg gynnar neu cael y cynnig a gofal yr oriau gofal plant. Unwaith maen nhw'n dewis yr addysg gynnar, ar y sgrin nesaf, bydd e'n dod lan iddyn nhw jyst gadarnhau os ydy hwnna yn yr un iawn. A nawr, bydd y system yn dangos beth mae plentyn yn gymwys am yn eich awdurdod lleol. Felly mae'r data cyfeirio, mae reference data sydd tu ôl y scenes wedi cael eu bwydo mewn i'r system ac yn gwybod yn union faint o oriau addysg gynnar sydd ar gael yn y wahanol lleoliad. So fy'n hyn nawr mae 12 oriau 30 munud gael ar gael da Ysgol Nant Caredig. Felly, yn ystod y tymor, all y rhiant cael lan hyd at 17 oriau 30 munud o'r wythnos o ofal plant wedi ariannu i'w defnyddio yn ystod y tymor. A mae'n gadarnhau hefyd yr amser gwyliau, hynny yw 30 o oriau yr wythnos o fel plant wedi ariannu i'w ddefnyddio yn ystod y gwyliau. So wrth iddyn nhw mynd mlaen, byd nhw'n dewis y lleoliad gofal plant. So fy nyn wedyn, falle nhw cael gafel o'r eich lleoliad chi, os unwaith chi wedi gofrestru ar y system digidol yma. So yr er enghraifft sydd da fi yw just um, setting 60, yw just yr er enghraifft um, maen nhw wedi rhoi i fi defnyddio. Ond bydd enw eich setting yn dod lan fan hyn i ddyn nhw darganfod a wedyn i gadarnhau ar y sgrin yma. Nesaf, gofyn am oriau yn ystod y tymor. Ydych chi am wneud cais am oriau'r cynnig adeg y tymor ar gyfer hyw? So am y plentyn yma, ydw, fi eisiau cael gafel o'r oriau cynnig yn ystod y tymor, so byddai'n gweud ydw am hyw i cael yr oriau yna. A mae dim rhaid i'r rhiant cofio faint o oriau oedd i gael, bydd e'n dod lan yn union fel hyn, Bydden e- nhw'n gallu gweld, maen nhw'n gallu cael lan hyd at 17 oriau 30 munud a allan nhw'n mynd am yr uchafswm. Felly gallen nhw rhoi hwnna yn y blychel yma oriau a munudau. E. Felly, os bydd y rhiant yn gwybod, wel, yr eich hafswm byddai eisiau bob wythnos fydd 10 awr bob wythnos yn ystod y tymor. Na felly 15 o oriau bob wythnos yn ystod y tymor, neu byddwn nhw eisiau'r uchafswm sydd ar gael fan hyn 17 o oriau a 30 munud yn ystod y tymor. So beth bynnag mae'r rhiant wedi cytuno gyda chi all lein, byddwn ychwanegu hwnna mewn yn y blwch fan hyn. A i egluro hyn hefyd, fel lleoliad, byddwch chi yn hawlio am yr oriau hyn a nhw'n rhoi mewn. Ond byddaf yn mynd trwy'r hawliadau yn fanwl dechrau mis Rhagfyr. So am nawr, ni jyst eisiau canolbwyntio ar sut i sefydlu'r cytundebau. Okay. Wedyn ni, bydd e'n mynd mlaen i gofyn am faint o oriau yn ystod y gwyliau fydd eisiau, neu ydyn nhw eisiau oriau yr ystod y gwyliau. So fi'n mynd i gweud um, ydw ond jyst i fod yn glir mae dim rhaid i rhiant cymryd lan yr yr oriau yn ystod y gwyliau felly gallwn nhw gweud na os bydden nhw eisiau. A bydd hwnna'n golygu bydd y cytuned cytundeb i hunan yn jyst cynnwys manylion ar gyfer yn ystod y tymor a byddai'n dangos, bydd hwnna'n dangos lan nawr pan, a fi, pan byddai'n cyrraedd y camau i chi gweld beth yn union byddwch chi'n gallu gweld ar eich sgrins chi. So, eglirau hwnna wrth i fi mynd mlaen. So am nawr, fi'n mynd i gweud ydw, fi eisiau cael yr oriau yn ystod y gwyliau, a bydd y sgrin yn edrych gwmwys rhywun peth. Um, bydd yn cofio faint oriau sydd ar gael, y 30, y cyfan, a falle rhieni yn gweud, ia, na beth fi eisiau, fi eisiau 30, na beth o'n i wedi cytuno dy'r parwr, mae typarwr yn gweud, mae'n popeth yn iawn da hwnna. So byddai'n rhoi 30 neu'r 20 neu 10 oriau, beth bynnag maen nhw wedi cytuno dych chi yn y lle gyntaf all lein. Um, Mae nodyn fan hyn, uh, jyst i rhoi gwybod i chi a'i atgoffa chi am sut mae'r system yn gweithio yn gyfan gwbl. Unrhyw beth sydd, unrhyw sgrifen sydd chi gallu gweld fan hyn ar y gwylod sydd yn glas um, a saith bach wrth erbyn e yn golygu mae um, testyn cymorth yw e. Sorry, dwi'n bod hwnna to. A ar y diwedd, er enghraifft, mae'n gweud rwy'n defnyddio mwy nag un lleoliad gofal plant. Neu mae fy oriau gofal plant yn newid yn rheolaidd. So fel o'n i'n sôn, mae'r system hyn yn eitha hyblyg i gadael ni'n neud yna. So all y rhiant cael help wrth nhw'n mynd mlaen eu llan o lan i sefydlu y cytundeb yna ar gyfer um, cael mwy nag un lleoliad er, e- er enghraifft. Wedyn ni, ma' nhw'n cyrraedd i'r crinodeb a ma' nhw'n edrych trwy popeth ma' nhw wedi mewnbynnu so fydden nhw'n adolygu um, y manylion nhw hunan Um, allwch chi gweld yr oriau fy hyn os bydden nhw'n gallu gweld yn union mae camgymeriadau o gwbl dyn nhw yn barod gallwch nhw clicio ar y link newid a newid unrhyw beth bydden nhw eisiau cyn bydden nhw'n cyflwyno ac haesen. Ond unwaith mor cyntaf, unwaith maen nhw'n hapus a popeth, byddwn nhw'n symud blaen gan clico bwtwn cyflwyno ar y gwylod na. Mor gynted a byddwn nhw'n wneud na, fyddwch chi, fel darparwyr y lleoliadau, yn gweld y cytundeb ar eich dangosfwrth yn yr adran cytundebau gosau yna i chi nawr. Felly, ar gyfer y rhiant, unwaith maen nhw'n clicio'r cyflwyno, bydden nhw'n yn cael rhif unigrw ar gyfer pob gytundeb maen nhw'n sefydlu. A fyddech chi hefyd yn gweld cyfeirnod sydd yn dod lan ar eich sgrins pan maen addas i gweld. So felly fel hyn nawr bydd y rhiant yn cael cyfeirnod Gy-86 ac yn ymlaen ar gyfer y cytundeb hyn maen nhw nawr wedi cyflwyno'n llwyddiannus. A byddech chi, fel mae'n gweud fan hyn, bydd, byddech chi fel darparwyr yn gallu gweld y cytundeb yna ar eich sgrins chi. So er mae popeth yn swno bod llawer o gamau gael dar darhiant, um, dyna nhw gyd fan hyn. Ond byddai'r rhiant yn barod gyda'r wybodaeth ar ôl trafod y manylion gyda chi. A hefyd jyst i roi gwybod bydd y rhieni yn cael eu cyfnogi gan yr awdurdod lleol, ond o'n i eisiau jyst dangos y broses i chi yn gyfan gwbl, felly jyst i wneud siŵr bydd yn pethau'n, byddwch chi'n gallu deall pethau a lot yn well. Um, so yma yw gyd o'r camau oedd rhaid i'r rhiant wneud. A ar gwylod yn, yn gwyrdd mae'n dod lan ar rhif cyfeirnod unigryw. Yn glas wedyn bydd cam chi fel darparwr nesaf i adolygu'r cytundeb mae'r rhiant wedi sefydlu all rhiant eu hunan gweld cytundeb, ond um, allan nhw ddim wneud lot da'r cytundeb na er allan nhw newid uh, yr addysg gynnar os bydd eisiau, felly os bydden nhw wedi cael y gadarnhad wrth i nhw creu'r cytundeb o'r awdurdod lleol amdano'r addysg gynnar, gallen nhw mynd nôl mewn a, a newid hwnna os bydden nhw eisiau. Um, hefyd, da'r awdurdod lleol sydd da fi fan hyn yn yr allwedd yn goch, wy'n dangos mae'r awdurdod lleol hefyd gallu gweld y cytundeb ar hyn o bryd. So ni gyd gallu gweld cytundeb, ond mae ma fel anu chi fel darparwyr i adolygu'r cytundeb na. I wneud siŵr mae popeth mae'r rhiant wedi rhoi mewn yn cytuno da beth o'ch chi wedi siarad a rhwng y sgwrs na gelwch chi a pan o'ch chi all-lein. Os dech gweld y proses sydd eisiau chi wneud i adolygu'r cytundeb. Um, mae allwedd y fi ar y llawdd ef yn en, so unrhyw beth chi'n gweld yn melyn, camer rhiant yw e, yn glas eich camer chi yw e, fel darparwr, y lleoliad a yn coch uh, beth all yr awdurdod lleol gweld neu wneud. So, i ddechrau, i chi fel darparwyr, fe fyddwch chi yn mewn gyfnodi i'r system digwydol a dewis y linc cytundebau ar eich dangosfwrdd i weld y restr o blant sydd ar eich gytundeb, a fi'n mynd i dangos yna chi ar ôl dangos y uh, proses yma. So, dewch edrych ar y camau mae allwch chi wneud. So fel ddarparwr byddwch chi'n adolygu'r cytundeb achos bydd e wedi cyrraedd ar eich dangosfwrdd. Mae dewis ydych chi i derbyn y cytundeb. A mae gyntaf byddwch chi'n derbyn, bydd hysbysiad derbyn yn dod lan ar eich sgrins chi. A mae hwn yn eitha lliwgar achos mae hwnna yn dangos fe all y rhiant, y darparwr y hunan a'r awdurdod lleol gweld y cytundeb. So na'r derbyn, na'r hanes y derbyn. Os symudau ymlaen, os byddwch chi'n um, gwrthod, felly os mae'r rhiant wedi gofyn am mwy na, o oriau na gewch chi wedi cytuno a da reit ar y dechrau a mae dim digon o oriau da chi cynnig iddyn nhw ar y pryd a felly byddwch chi eisiau gwrthod y caesyn y cytundeb. Mae gyntaf ydych chi'n gwrthod bydd y cytundeb yn cael ei dynnu o restr o, o gytundebau eich hunan. Da'r rhiant wedyn, byddwn nhw'n cael hysbysiad ar gyfer y gwrthod a 'da'r rhiant mae bwtwn arall ychwanegol yn dod lan iddyn nhw clicio arno i gofyn am y cydundeb i cael ei wrthod o screens nhw. So byddwn nhw'n gwasgu'r bwtwn gofyn i wrthod a wedyn bydd y cytundeb yn cael ei dynnu o dangosfwrdd y rhiant. Mae opsiwn arall, dych chi? Fe allwch chi newid yr oriau cytundeb a fi jyst rhoi nodyn fan hyn i gweld y sleidiau achos mae ma nifer o camau i gael ar gyfer newid oriau'r cytundeb, so fi trwyddo o'r einad â chi. Ond am nawr, dech gweld yn union beth byddwch chi gallu gwneud a gweld. So gyntaf gyd, derbyn y cytundeb. Hwlch dangosfwrdd. So os chi wedi os os chi wedi dod mewn i'r system yn barod, os chi wedi yn llwyddiannus a chi wedi gweld eich dangos ffwrdd, fel hyn mae fy'n edrych, a mae link da chi i'r hawliadau a mae link da chi i'r cytundebau. So byddwch chi'n clicio ar y cytundebau yn glas fan hyn. A fan hyn mae enghraifft o beth mae'r cytundebau yn edrych fel. So we- welwch chi enwer y plant mewn trefn y wyddor ar y llaw chwyth. Um, fe welwch chi'r rhiant neu'r warcheidwad wrth erbyn nhw. Ar, ar frig y sgrin na fe welwch chi hysbysiad hefyd, so mae hwnna yn oren, fi'n credu mae hwnna'n mynd i newid i goch. Um, a mae hwnna'n jyst rhoi nod i chi gweud um, mae gytundebau dych chi sydd angen eich sylw Felly ar y colwm nesaf yn hyn, mae'n dangos lan y mathau o gytundebau sydd ar gael. So fel o'n i'n sôn, allwch chi cael cytundebau, cytundeb dim ond ar gyfer yr oriau tymor. Neu gallwch chi cael cytundeb dar oriau tymor a'r gwyliau, dibynnu fel oedd rhiant wedi sefydlu fe yn y lle gyntaf. Ac wrth i'n mynd trwy'r camau os chi'n cofio'r pisio yna. A wedyn mae'r cofnol gael ar gyfer y statws y cytundebau. So mae rhai o'r ein wedi cael ei dderbyn, felly mae'r statws gweithredol yn dangos lan fan hyn. Yn gwyrdd hefyd mae da fi statws yn dod i ben. So hwnna yw enghraifft o cytundeb ble mae'r rhiant wedi dewis i gorffen y cytundeb cyn yr amser maen nhw'n gymwys am. Felly mae'r cytundeb yn dod i ben um, diwedd y flwyddyn a maen nhw eisiau cael cytundeb arall da lleoliad wahanol, efallai. So fel darparwyr, fe allai clico ar y gweld i weld yn union pa dyddiad bydd y cyntundeb yna yn dod i ben. Ond am nawr, byddwch chi yn canolbwyntio ar y statws adolygu, achos mae eisiau chi adolygu rhai o'r gwbl o cytundebau yma. So, yn oren fe welwch chi adolygu ar unig opsiwn sydd da chi yw dewis adolygu y cytundeb. So ni eisiau derbyn hon. So fi'n mynd mlaen. Byddwch chi'n cyrraedd ar y sgrin ma. so bydd y wybodaeth gyfan dych chi ar gyfer y cytundeb. Fel allwch chi gweld fan hyn, mae'r cytundeb yn cynnwys oriau wythnosol yn ystod y tymor a hefyd oriau wythnosol yn ystod y gwyliau a mae'r rhiant yma mae'n debyg wedi dewis 10 awr yn ystod y tymor a 20 awr fan hyn yn ystod y gwyliau rhwng y dyddiadau chi gallu gweld ar y cytundeb. A dyna sut mae'r cytundeb yn edrych fel. Mae'r dewis, mae'r tri dewis da chi i derbyn neu gwrthod neu newid oriau'r cytundeb. So ni'n mynd i dewis derbyn. A wedyn fe gewch chi'r hysbysiad So mae fe'n gwyrdd, popeth sydd yn gwyrdd yn dda. Rydych chi wedi derbyn y cytundeb ar gyfer y plentyn, Hugh Jones, fan hyn. A wedyn, ar y cytundebau i gyd, fe welwch chi bydd y cytundeb yna sydd wedi cael ei adeiladu a chi wedi derbyn ond bydd y statws yn newid i gweithredol. So bydd y statws yn newid o adolygu i gweithredol. Dych gweld beth bydd y rhiant yn gallu gweld. So i'r rhiant, sgrin wen hyn, um, fe'n edrych, fi'n gwybod mae'r mae sgrif yn eitha fach, yn pidwch becso, mae dim eisiau chi becso gormod yn bwyty beth yn union sydd ar sgrin yr rhiant, y crinodeb yma, ond i deall fod y wybodaeth ar gyfer y cytundeb yn gwmwys, yn edrych gwmwys yr un peth da'r rhiant a mae yn dy chi. A hefyd fel hyn fydd yn edrych i'r awdurdod lleol hefyd. Fydd y manylion gwmwys yr un peth. Hefyd, da'r rhiant, gwmwys fel chi, bydd y status yn dangos fel adolygu tan i chi derbyn y cytundeb a'r manylion y cytundeb a wedyn ni gwmws fel chi bydd statws ar crinodeb y rhiant hefyd yn newid i gweithredol. So all pawb gweld yr un peth. So dyna sut i gwneud derbyn. Dewch edrych ar gwrthod y cytundeb. So byddwch chi'n pigo lan y cytundeb o'ch rhestr. byddwch chi'n gweld y wybodaeth a byddwch chi'n dewis y bwtwm gwrthod. So chi'n clico o'r gwrthod, bydd yr hysbysiad yn dod lan i gweud chi wedi gwrthod y cytundeb yma am y plentyn, bydd yn dangos enw plentyn. A bydd mor gyntaf a chi'n gwrthod, bydd y cytundeb yn cael ei dynnu yn syth o'r cytundebau chi, yn syth mas o'r restr hir yna. Ar gyfer y rhiant, bydden nhw hefyd yn cael hysbysiad ar dangos wrth nhw a trwy hyn bydd e'n gweud mae wedi cael ei gwrthod a bydd link dan nhw i gweld y newidiadau sydd wedi ei gwrthod. So i gweud y gwir, da'r rhiant mae, mae cam ychwanegol dyn nhw i wneud achos bydden nhw'n mynd mewn a bydd y cytundeb ddim yn cael ei tynnu yn syth bant o'r sgrins nhw, bydd rhaid nhw gwasgu bwtwn dileu cais a wedyn bydd e'n cael ei tynnu. A bydd y rhiant yn cael yr oriau yn yn ôl a felly gallen nhw defnyddio hwnna i creu sefydlu cytundeb arall felly da chi neu da lleoliad wahanol. Naw, oedd dewis arall dych chi, a hynny oedd i newid oriau'r cytundeb cyn derbyn. So fan hyn, os bydd yr oriau mae'r rhiant wedi rhoi mewn ddim yn cytuno a bydd o'ch chi wedi um, derbyn, wedi siarad amdano yn y lle gyntaf, mae hawl dych chi, so mae fe lan i'r darparwr newid oriau'r cytundeb cyn iddo, iddo fe cael ei dderbyn. So byddwn chi yn dewis y cytundeb os byddwch chi'n meddwl, wel, mae'r rhiant wedi gofyn am 20 awr fy nyn yn ystod y tymor i Edward Jones, a chi'n meddwl, wel, dyna ddim beth o'ch chi wedi cytuno da. O'ch chi wedi meddwl, oedd e fod yn ddeg awr na beth oedd y sgwrs yn bwyty. So, fain. Fel darparwr, mae fe lan i chi i dewis y bwtwn i newid oriau'r cytundeb. Mae'r sgrin hyn yn dod lan os bydd uh, oriau yn ystod y tymor a'r gwyliau wedi cael ei wneud yn y lle gyntaf. So os dangos eich chi'r sgrin nesaf, jyst i egluro hwnna, dath hwnna lan rhwg ofan, mae rhiant wedi creu cytundeb dar dymor a gwyliau ar yr un cytundeb yn hytrach fel da Edward nawr, jyst cytundeb a oriau y tymor yn unig o ddeg So felly, fan hyn, da Edward, fel mae'n digwydd, yn lle yr ugen awr, o'ch chi wedi cytuno, chi'n mynd i rhoi mewn y deg awr. So chi'n rhoi rhwch y nifer o'r oriau chi wedi cytuno gyda'r rhiant. So byddech chi'n rhoi'r deg awr i mewn yr oriau diwygio. A wedyn bydd mae'n rhaid i'r darparu fel parw wedi siarad â rhian cyn mynd drwy'r broses yma. So mae eisiau chi cywch nôl i'r rhian i gweud, rhaid fi mynd i newid yr oriau i beth o'n i wedi cytuno yn y lle gyntaf. Achos bydd y sgrin hyn yn dod lan ble bydd eisiau chi clico tico'r bocs fan hyn i gweud i gadarnhau rydw i wedi cytuno ar nifer yr oriau i'w haranu gan y gofal plant i Gymru gyda'r rhiant neu'r gwarcheidwad. Wrth i chi mynd mlaen, wedyn bydd y hysbiasiad yn dod lan i, i dweud chi wedi ddiweddaru'r oriau. A ar eich sgrin, bydd y statws yn newid i adolygiad rhieni. So nawr, mae'r bêl draw da'r rhieni, da'r rhiant dangosau eich sbrin yma le bydd y rhiant yn cael yr hysbysiad yma i adolygu'r newidiadau o'ch chi wedi wneud. So bydden nhw'n clico ar y link chi gallu gweld fy nyn, gweld eich newidiadau. So nawr mae fe lan i'r rhiant wneud penderfyniad i derbyn neu wrthod yr oriau chi wedi rhoi mewn. So byddwn yn clicio ar y link 'na, byddwn yn cyrraedd yr sgrin yma, ond mae'n dewis 'da nhw i clico ar derbyn y newidiadau neu allwn nhw gwrthod y cytundeb. Fi'n mynd i just dangos i chi y proses fy nyn. Gobeithio bydd hwn yn haws, haws i ddeall. So, chi wedi wneud gyd o'r um, camau sydd yn glas fan hyn, fel hyn fel darparwyr, cam wrth cam. Ond ar gyfer y rhiant, maen nhw nawr yn adolygu yr oriau yna. Os bydden nhw'n derbyn y newidiadau, bydd hwnna'n gret, bydd hwnna'n newid y statws i gweithredol a'r cytundebau chi a hefyd y rhiant yn automatic. Os byddwn nhw'n mynd ffordd hyn, a gwrthod y cytundeb. Bydd y cytundeb yn cael ei dynnu hefyd o cytundebau y ddoe, eich hunan, un eich hunan a'r y rhiant. A wedyn bydd yr oriau yn cael eu credydu nôl i'r rhiant. Felly gallen nhw defnyddio yr oriau yna i greu cytundeb newydd. So dyna beth sydd yn digwydd. Ocê so dyna beth allwch chi wneud fel ddarparwyr. Byddwch chi'n derbyn, gwrthod neu newid y oriau cyn iddyn nhw cael eu derbyn. Just uh, un peth arall ar gyfer canslo'r cytundeb. So dim ond y rhiant sydd gallu sydd ar hawl i canslo'r cytundeb. A hefyd yr awdurdod lleol dangosai hwnna i chi nawr. Yn, rydyn ni yn awgrymu bod rhiant ond yn canslo cytundeb ar ôl trafod gyda'r lleoliad i sicrhau bod rhieni'n cydmyffurio ac amodau a telerau eich contract preifat, neu efallai y bydd y rhiant yn agored i dalu'r cyfnod rhybydd, the notice period. So mae'r rhaid cytuno a lleoliad all lein cyn canslo cytundeb. Jyst i gadarnhau, um, Nid yw canslo cytundeb yn cael unrhyw effaith ar ei rhwymedigaeth cytunebol, eich contractual obligation, bydd rhieni'n parhau i fod ynghlwm ar darparwyr greiddiol am gyfnod fel y mae'r contract yn nodi. So, nid yw'n yn effeithio unrhyw contract preifat y darparwyr. Gadewch fi dangos i chi um, sut mae'r rhiant yn canslo cytundeb. So ar y sgrins y rhiant, fe fydd y status ar gyfer y cytundeb yn gweithredol. A mae fan hyn bydd y link i, iddyn nhw gallu gweld cytundeb neu canslo. So byddwn nhw'n dewis y link yna a bydd y sgrin da'r wybodaeth yn dod lan fel arfer. A bydd y dewis dan nhw i hyd yn oed mynd nôl i'r crinodeb neu dewis canslo'r cytundeb. Ocê. So, mae ma' yn o'n dewis canslo'r cytundeb. Bydden nhw'n mynd mlaen, a bydd rhaid yn nhw gadarnhau'r canslo cytundeb. Ydw rydw i eisiau canslo fy sorry, cytundeb. A wrth i dewis 'na, so bydd rhaid nhw wedi cysylltu 'da chi ar gyfer hwn byddwn nhw'n rhoi uh, dyddiad maen nhw'n dewis i canslo cytundeb. A chi wedi gweld yr sgrin y, y statws hyn o blaen. So ar eich sgrins chi, fel y darparwyr, bydd y cytundeb yn edrych fel hyn, da'r statws yn dod i ben. So wrth i chi edrych mewn gweld, clico ar gweld, i gweld y dyddiad mae'r cytundeb yn dod i ben, ar ôl i'r rhiant wedi siarad â chi yn bwyty hyn, byddwch chi hefyd gallu gweld y wybodaeth fel arfer gyda dyddiad gorffern arno fe. So gadewch fi jyst dangos y proses yna i chi jyst i gadarnhau. So fydd y rhiant y mewn i system nhw. Byddwn nhw'n gallu clicio ar gweld neu canslo gytundeb, Bydden nhw'n gadarnhau'r canslo, ie na na. Bydden nhw eisiau mewnbynnu'r dyddiad mae fe'n cael ei canslo a bydd y statws dod i ben a'r dyddiad canslo yn dangos lan ar y cytundeb. Mae hwnna'n berthna, mae hwnna'n glas a melyn. So mae'n dangos lan eich, eich, eich sgrin chi fel darparwr a hefyd ar y cytundeb a'r crynodeb y rhiant. A fe wedi rhoi'r nodyn fyna i jyst i gadarnhau fod y oriau yn cael eu i nôl i'r rhiant a wedyn gallen nhw ddefnyddio fe eto i creu cytundeb newydd. Felly ydych chi neu da lleoliad wahanol. bron ar y diwedd. So um, fan hyn nawr jyst nodyn ar gyfer yr awdurdod lleol a beth allwn nhw wneud achos allwn nhw gweld y uh, cytundebau hefyd trwy maen nhw'n mynd ar y system uh, i chwilio am plentyn. So gadewch fi dangos jyst y sgrin ar, fel fyddwch chi'n deall. So byddwn nhw fel chi gallu gweld, mae sgrin hyn yn goch achos mae hwnna'n golygu awdurdod lleol i we a byddwn nhw'n gallu gweld uh, popeth bron yr un peth. Mae mwy o wybodaeth yn ôl ar gyfer y manylion y rhiant a gweld cysiadau cymwysedd, ond beth sy'n bwysig, byddwn nhw'n gallu gweld yr union rhyw peth a chi wedi gweld nawr ar gyfer y oriau mae'r rhiant wedi creu i sefydlu'r cytundeb, y dyddiau dechrau, diwedd a hefyd y statws. A fan hyn, mae'r link i'r awdurdod lleol i gweld neu canslo. So felly gall um, yr awdurdod lleol hefyd uh, canslo. So bydd yr hawliadau wedyn ar y stop o hyn ymlaen. Um, felly bydden nhw eisiau canslo os bydd uh, y rhiant yn gofyn iddyn nhw wneud y cam hyn uh, neu mae'r awdurdod lleol eisiau stopo'r hawliadau lleoliad am a bynnag reswm. So dyna chi. Gadewch fi dod ar y sleid yma am cymorth a chefnogaeth. So, um, allwch chi cael mwy o cymorth um, da'ch cyswllt yn yr awdurdod lleol, ond um, 'dyn nhw heb cael yr hyfforddiant eto fel oedd Sarita'n sôn, so um, bydden nhw yn mewn yr wythnosau, yn dod lan yn wythnosau nesaf. Hefyd, um, bydd cymorth ar gael i chi trwy'r gwasanaeth gwybodaeth deuluol lleol. Mae gwybodaeth y tegol ar gael ar-lein yn barod. Um, bydd y recordiad hyn hefyd ar gael ar-lein yn fuan mae mwy o wybodaeth ar y wefan y Llywodraeth Cymru fel rwy'n siŵr chi'n gwybod. A jyst i rhoi nodyn ar y diwedd hynny'n, bydd digwyddiad byw arall un to ar gyfer hawliadau tro hyn ar y chweched o mis Rhagfyr eto yng Nghymraeg. So dyna fe, gobeithio mae hwnna yn help i chi. So jyst neges nodyn i gweud diolch yn fawr iawn am eich cyfraniad a ymuno heno â ni. So hynny oedd y cytundeb rhwng y rhiant a darparwr.